Może będzie jutro. Coś jest nie tak. Kurwa, nie tak! Nie zrobiłam tego z ciekawości. Wesoło jest. W kinie czuję się bezpiecznie na każdym filmie.